سامي متأكد؟ لا تريدين السفينة مي حلوة بصراحة ما أدري حتى هالمحل ده في على سفينة مرة جربت هذا المحل ما يعجب؟ خلنا نسمع دقيقة اسمع صوتي يلو يلو كلام ها يلو يلو يلو سلام يلو ها تسمعني؟ يا شباب Fuck. كفى علينا والله بس يلا يلا باقي شوي وانا كنت يا يا انت هنا يا شو من اللي مقتل ازيد واحد هم وين؟ وش الحالة دي؟ وش الأسلحة اللي عندهم؟ تشوف لك محل زاويه ندعس عنهم وعندك اياهم صحيح؟ إيه، كفو كفو والله بطل الحركه هالحركة طفل التلفزيون